¿Quién eres? Pregunté quién eres. Pregunté quién eres. ¿Quién eres? ¿Ah? ah? ah tenemos una huevado aquí, ¿eh? Tenemos una huevado. voy a despertar, ¿ah? ¿ah? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Ah? ¿Ah? Por última vez, ¿eh? ¿Quién eres? Ahora sí, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Ah? ¿Quién eres? ¿Ah? ¿Ah? Who are you? Who are you? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? Who are you? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from, I'm asking you? ¿Ah? ¿Ah? Huh? What are you doing here? What are you doing here? Huh? What are you doing here? What are you doing here? Come on! I'm an, American! My name is Leviticus Cornwall. ¿Quién es este hombre? No lo había visto antes. Me estaba siguiendo en el bosque. ¡Un tipo raro! ¡Tanto que estos... Ni siquiera te me rosa huyendo por los túneles. You okay? I don't know. Oh, maybe there's still time to get to the other workers. Uh, oh yeah, uh, I think I hear voices coming from the other ruins down there. Let's sneak down and take a look. Which way? I'll show you. Baptiste, you don't look good. You should rest here. Okay. You'll need this. Go! Go! Come, follow me. Stay close behind me. I know a way we can sneak around. Okay. Keep quiet and don't kill anyone. If they catch us, They'll murder the workers for sure. Quick! Hide. Oye, ¿qué pasa? Eh, te voy a decir una cosa. Mi abuelo siempre dijo que la Guarma era la isla de la que Dios se había olvidado. Y después de estar aquí un mes, entiendo a lo que se refería. No hay nada aquí. Hay que regresar. Tan solo tres meses más y a casa. Por favor. Follow me. Let's go. Look out. A guard. Keep out of sight. Ojalá Ángel se apure. Ángel. Nunca hubo alguien con un nombre menos apropiado. Diablo quedaría mejor. Oh, pendejo. Está enfermo. Seguro está disfrutando mientras tortura a esos bastardos. Se le pone tieso el petito. Two more ahead. Take cover on the other side of this door. Ratas. Creado por el mismo diablo. Watch it. ¿Qué tal va todo para allá? Ya casi acabo. ¿Saben? Por mucho que disfruto viendo un socialista colgando, ahorcar es un trabajo tedioso, ¿ah? Toma demasiado tiempo. Estás enfermo. Toca ver cómo sigan los prisioneros. A ver si el gringo ya abrió la boca. Claro que abrió la boca. Siempre lo hacen. bastardo! Get them down from there! The rope! Damn! They're coming from behind us! hermanos. Estarán bien. Este gringo valiente le salvó la vida. Thank you, my friend. I'm Baptiste. I work with Hercule. We owe you our lives. Yes, thank you. My pleasure. This place makes me miss home. Take care, my friend. Hercule is getting a boat lined up to get you and your men out of here. Just meet him at Cinco Torres. We'll be there. Good, good. Here, this is for you. Thanks. It's not much, but it's the least we can do. Good luck getting home.